bantu tutuse okulamusa kwaffe eri mwenna abaganda bafe abasiraamu ne bannayuganda mwenna tubebaza okusiiba era tubaagaliza ekisibo ekirungi ekyesanyu olwaleero tuli wano mugere ndi wamu ne bakulembeze bannange wetukulembera ekibiina kya national unity platform era nga bweri nkola yaffe ah, tusibula baganda bafe abasiraamu tukwatibwa omukisa olwaleero tugabana ezimu ku mpeera eziba mu kusiiba era twesimenyo bufunze mulabi wamasengeje yali agadde okuwulira mu bufunze obubaka obutonotonowadde ah, abasiraamu obubaka bungi nnyo naye mu bufunze tufokasinze ku ddembe ly'abannayuganda naddala abasiraamu abavundira mu mukomera awatali musango twogedde ku muganda waffe gadafi mugumi omusajja amasiraamu bamusiba ah, bamuwamba paka kati amagye gakyamwegaana newankubadde abavaayo kusiema batugamba nti bamulabako muganda waffe mudiini ah, sanya aliluzira n'abaganda baffe abalala bangi nnyo naddala abasiraamu abasiraamu kiba kizibu okufuna obwenkanya kubanga basosolebwa mu ddiini ate batwalibwanga abatuju so tukozeseza olunaku lwaleero okutuusa obulumi bwabwe eri eggwanga okubazaamu amaanyi tuli nabo n'okuyita abakulembeze naddala abasiraamu okuyimirira ne baganda baffe abasibwa mu makomera abawambibwa naddala abo abasiraamu akasembayo leero gabadde mazaalibwa ga ssaabasajja kabaka obubaka gyali alhamdulillah ssaabasajja kabaka tukyamwina ssaabasajja kabaka tukwagala nnyo tukwenyumirizaamu tukuinamu essuubi era tukusabira omukama akususize ddala bulungi tuli basiimu nnyo nti kati ofaanana bulungi nnyo olaba ikoli w'amaanyi nnyo okusinga bwe wali tusaba mukama tudiwubonere ddala bulungi nnyo tweyagale obuganda bwonna busigala essanyu tukwagaliza amazaalibwa amalungi saabasajja kabaka mukama akutuwangalize wangala ayi saabasajja kabaka hatima ebigambo bya pulezidenti w'ekibiina we biwulidde mpozi tulinawo wano n'ababaka ba paalamenti abalina obubaka obutonotono eri uh, abasiraamu naddala abasibi tulina omubaka w'ekitundu kino muwadankunyingi mpozi ne minisita apdate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu twongera kweyanza pulezidenti waffe kyagulanyi setam robert olwaite ekateeka ennungi naye nup okubeererawo naffe abasiraamu ffe enup tukubiriza amazima n'obusiraamu tugaba amazima enup tukubiriza bwenkanya n'obusiraamu tukubiriza bwenkanya nga tumalako ekisiibo kino njaga okujukiza abaganda bange abasiraamu mu ggwanga ne mu nsi yonna twetanire emirimu gyonna eginatubeera erinatubwa obulungamu kuno ku duniya nekwakhira tugobolole kubanga kano kaseera kagobolola n'okubaza eriyo byokusibulula abasiraamu n'okusibulula bannayuganda ate nga yebadde enteekateeka yonna wantetuvaawo bamulekwa babeerawo abeerawo babeerawo eddoboozi yonna lyonna alivudde mukulembeze waffe nagogerwa ebbanga lyonna gabagakuyimira omuntu oyo asomoozebwa tulowooza nti fetwenyumirizamu nup nga tulwanyiriwa obwenkanya ate wantulina ewaka